Bueno, chavales. Con todos los comentarios que recibí de los vídeos anteriores por falta de calidad de audio, en realidad no es falta de calidad de audio porque en realidad tenía buen audio lo que tuve muchos problemas, ¿no? tenía el medio roto. Entonces decidí grabarlo ahora en off, audio en off y espero que, funcione. Intentaré comentar más o menos el, vídeo y espero que, que va. Ahí ya. Ahí vamos subiendo. La verdad que me encantó pasar por ese pueblo, por esa zona de Francia. Eh, cerca de los Volvos. Bonito, tío. Bueno, como podéis ver, o como podéis escuchar, ahí tenemos en realidad un buen audio, Cuando comenté eso, qué bonito. Lo, lo mucho que me gustó eh, eh, esas vistas en realidad tenía eh, buen, audio, ¿no? En este vídeo no tenía problema de audio, ¿no? Eh, pero sí que no hablaba. No abrí la boca en todo el viaje. Me, dediqué a... Me a disfrutar de, la conducción y disfrutar del paisaje y, ya está, y me olvidé un poco de, narrar el viaje, ¿no? que de alguna manera tendré que, que aprender, disfrutar la conducción, disfrutar del viaje y compartirlo, ¿no? narrando. Que creo que esa es la clave, eh, para que vosotros también disfrutéis de, todo. Por eso, por una parte, os entiendo perfectamente cuando, cuando decís que, tengo un mal audio, ¿no? que me falta un audio correcto. Pero bueno, que lo vamos, vamos a solucionando poco a poco, o pasito a pasito, no poco a poco, porque nunca acabamos. pasamos al lado de un rebaño de, de toros realidad esa zona es una zona era una zona eh, bastante tranquila no, pasaba casi nadie ya viste el, chofer de DHL pero todo el trayecto no, no me cruzó con nadie también como ahora podéis ver ahí al fondo eh, había tramos por, por bosques bastante densos ¿no? y nosotros podemos pasarlo ¿no? ahí va lo que pasa es que aún no me atrevía por el tema de los neumáticos y de la experiencia, como ya os intenté comunicar en los vídeos anteriores, meterme en off-road, ¿no? Porque aquí sí que había zonas de, off-road, de, terracería, y no me atrevía, ¿no? Sí que me da mucha gana, mira, por ejemplo, por aquí, sí que me da mucha gana entrar, pero no eh, lo dejé para otro momento. Por ejemplo, ahora, haciendo un poquito de spoiler, eh, los vídeos que, que, vendrán en la etapa número uno recuerden que esta es la pretemporada eh, vendrán mucho off-road ¿no? Eh, vendrán mucho mucha aventura fuera del asfalto por pues eso queremos De hecho, siempre me pasa, ahora que lo estoy pensando, siempre me pasaba que cada vez que quería acampar, por ejemplo, esto es una zona perfecta para acampar, ¿no? Las parcas, mete la moto ahí, plantas tu campamento y te quedas más, más rico que nadie, ¿no? Eh, siempre me pasaba que, que cuando llegaba la hora de la acampada o la hora para descansar, nunca, nunca encontraban un lugar para, acampar, ¿no? Pero al día siguiente, avanzando por ejemplo dos o tres kilómetros, encontraban sitio perfecto. No sé si a vosotros os pasará, pero en todos los viajes han pasado lo mismo. Me encantaba pasar por ahí, ¿no? Me encanta pasar por ahí. Está solo, ¿no? En el mundo. O tiene esa sensación, por lo menos, ¿no? de, soledad, ¿no? de estar feliz. que he visto ¿no? Si veis al horizonte, es increíble, ¿no? Me encantó. Bueno, si os gusta el vídeo, pues echadme un cable y, y suscribiros al canal, ¿no? Compartirlo también con los, con los amigos, con los familiares que les interese este, tipo de aventuras y que recuerden que estamos empezando y entre todos podríamos ser una gran familia, digamos. Bueno, el tema este de los picos en curva, no sé si vosotros también lo hacéis pero sí que me ha pasado algo cuando hay una curva bastante cerrada, que no se ve aquí, ¿no? Hay una curva bastante sin visibilidad o visibilidad eh, reducida. O con visibilidad reducida, quiero decir. Eh, necesitaba pitar, Porque me ha pasado dos o tres ocasiones que, me iban a llevar, Me, han sacado de, la pista, del camino entonces, pues siempre es mejor prevenir que luego disgustar o lamentar algún disgusto. Un lugar chulísimo una zona espectacular, ¿no? Francia la verdad que me ha sorprendido un montón porque no me esperaba una zona bastante bonita, ¿no? No, no sé por qué tenía la sensación de que Francia no, no, no, me iba a gustar, ¿no? Eh, era la primera vez que yo viajaba a Francia, eh, incluso de que yo vivo en Ámsterdam, entonces pues lo tengo súper al lado, ¿no? Súper cerca. Y nunca, nunca fui pero para mi sorpresa me ha gustado, me ha encantado. Ah. Bueno, aquí... Eh, sí que tenía aquí el, el audio roto. El audio malo, por eso no... Y es una pena, ¿no? Porque mira, si ahora si nos fijamos, que no se escucha nada. era una, situación bastante incómoda o, graciosa ¿no? para ahora porque claro, obviamente había una, señal de prohibido el paso, ¿no? Y claramente había una motocicleta, una motocicleta tachada, ¿no? Que no se puede pasar, ¿no? Claro, yo paso, me paso las reglas por donde ya sabemos todo, y encima tengo la poca vergüenza de decir que, bueno, es una señal de por vida, es sexto motocicleta, ¿no? Pues entonces conmigo no va, no, va la cosa y me metí, ¿no? Eh, por suerte nunca, no, tuve nada, no, pasó nada, no, me pillaron, pero sí que estaba ahí con la multa detrás de la oreja, <laughs> y bueno chavales otra vez os digo si os ha gustado el vídeo pues suscribirse al canal y, y compartirlo muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima